गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे इंगल पोएम पोएम आओ भाई आओ चलो स्टार्ट करते आओ भाई आओ क्यों भाई क्यों एक चीज मिली क्या भाई क्या रसगुल्ला वाह भाई वाह दूर भगाओ किसको जी गंदी मक्खी छी छी छी